Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari Yasin Amron. So, kepada tahun ni adalah tahun yang special untuk kita support Hari Raya sebab semua orang tak boleh balik kampung dan kepada yang nak pergi beraya rumah adik beradik tu tolong jagalah 20 orang saja tu rumah dan tak perlu ramai-ramai mungkin tahun ni berbeza sikit tetapi raya tetap raya so jangan risau InsyaAllah sama-sama kita doakan supaya COVID-19 ini berjaya akan diangkat akan di akan di diangkat lah daripada bumi dunia semua ni lah hmm, apa lagi nak cakap lah sorry lama aku tak buat video kalut sangat nak ejah kot itulah kot dan siapa nanti siapa sempat nanti posa lah 6 dan kepada siapa yang follow Yasin Amron sekali lagi aku nak ucapkan semangat raya maaf lahir batin kalau aku ada salah aku ada buat video yang terguris hati hampa aku minta maaf mungkin aku tak sengaja so kalau ada tak puas hati boleh PN tepi kita settle <laughs> dan nak raya dah ni dah raya tak boleh balik so cuba-cubalah maafkan orang lain <laughs> sekali ha, itu ha, saja aku daripada aku bye jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya